ассалаумағалейкум абзал бауырым е қайырлы таң атқан тағымыз арайлы болсын шыққан күніміз нұрлы болсын бұл айта айта жауыр болған әңгіме ғой ә, сайлауды бүткіл қазақстан көріп отыр әділетсіз болғаны енді ана баланы оқытамыз дейміз баланы сеніп тапсырамыз э, біздің балалар білім алып жатыр дейміз енді сол енді мектептегі мұғалімдардың өзін иә осындай мұғалімдер кінәлі емес мұғалімдерді тартқан аманат кінәлі аманат атанғандай жаманат деген бар ғой иә атанғандай жаман еді елдің бәрін жамандыққа тартатын ә, көрдің бе ринат зайытовтың өзі ертеде осы аманатқа қарсы шығып сондай бір айбат жасап ә, сондай бір тегі аманатты жеп қоятындай болып жүруші еді нартай аралбайдың өзі кеттік біз жемқорлықтарды жөнге салайық деп ода бір теледидардан ә, шоу жасап жүруші еді сөйтсек оның бәрін жаңағы аралбай мырза еркелетіп жүріпті ғой бұның бәрін Э, біз ұқпай қаптық иә ол еркелетіп жүр екен иә сендерді мен теледидардан айтам, бірақ сендер жемқорлықты жасай беріңдер ә, қазақ елін құрта беріңдер деп ол солай ө былай былайынан не солай айтады екен екеуі де қазір аманатта иә аманатта қазір екеуі ә, періште алтын көрсе жолдан таяды дегендей міне екеуі де қазір аманатта иә болды енді халқым ойлай ма көреміз ғой енді ары қарата олардың енді анау мінбеге сөйлеп халқым халқым дейтін халқым жерім дейтін ал енді біз енді қазақстанда айта айта жауыр болған әңгімені айта бермеу керек бізге жаңа іс бастау керек ол іс қандай ә, сен енді блогерсің ғой жарияға жар сал ей қазағым баяғыда қазақты оян деген екен оян қазақ деп міне әлі қазақ ояна алмай келе жатыр әлі әлі ұйықтап жүр қазақ мына орыс деген халық әбден жамандайын десем жамандай алмаймын Э, ұрсайын десем ұрса алмаймын көрдің бе бұлар анау ә, қандай әдемі сөз айтып қойған россия щедрая душа россия великий страна деп көрдің бе міне бірақ сол великийдің артында ештеме жоқ сол шери шеври щедрый душаның артында іштеме жоқ иә міне қарасаң орыс ойына келгенін істейді көрдің бе орыс ойына келген істейді дейді ойларына келіп міне украинаға соғыс ашып ана балалары бар қарты бар басқа адам затты қырып жатыр ғой міне бомбылап көрдің бе жаңағы сөз россия щедрая душа деген вот міне сол сөз жоқ оларда оны жай әшейін жарнама ретінде халықты құру құрту ретінде соны айтып жатыр якуттарды жоқ қылып берді. татарларды уысынан шығара алмай отыр башқұрларды уысынан шығармай отыр кавказды уысынан шығармай отыр ал енді мына шешендерді айтатын болсақ шешендердің басына әңгір таяқ келді ол кім десең ол қадыров президент деген сондай сөз бола ма екен дон дон деген сондай сөз бола ма екен дон бірдеңке дон бірдеңке деп жаңа сөзіне қосып айтады ол ақылды адам емес данышпан адам емес ол көрдің бе ал енді біздің қазақстанға келетін болсақ қазақстанға келетін болсақ мәшһүр жүсіп атам айтқан екен жетпіс жыл кәпір боласың надан боласың айуан боласың депті міне қазақ соған жеттік міне қазір не үлкенді сыйламаймыз не кішіні сыйламаймыз ал енді жетпіс жылдан кейін егемендік алдық деп ә, басымызда бас киімді аспанға лақтырып қуанып жүрген кезде іштен шыққан жау жаман деген мақал оралады міне іштен шыққан жау жаман деп нұрсұлтан назарбаев кепті бұл не деді жылы жылы сөйлесең жылан іннен шығады деген әңгіме бар ғой иә соны жасады бұл бірінші бұл бірінші жылы сөйледі сырты бүтін іші түтін нәрсені жасады қазақтың бәрін ақырын ақырын көндірді сөйтті де аяқ жағында жеке меншік деген нәрсені ойлап тапты ол жеке меншіктің артында немене ол қазақстанды құрту қандай колхоз совхоз бар еді оның бәрін назарбаев жоқ қылып жіберді жеке меншікке берді Э, одан кейін барып е бұл қазақтар бұны көрдің ба деді мен не айтсам соған көнетін болды деді сөйтті да тендер деген бәлен тауып алды тендер деді дағы анау үлкен үлкен зауыттарды үлкен үлкен мұнайды газды бәрі шетелге сатып жіберді сонымен болды ғой бұл сорлы қазақ ә, байлық деген жердің астында жетеді мына біздің менделеев деген таблица ол менделеевтің таблицасы емес оны да орыстар ұрлап алған бізден ол біздің әл фараби бабамыздың таблицасы сол әл фараби бабамыздың таблицасы жердің астында толып жатыр алтын десең алтының бар мырс десең мырсың бар күміс десең күмісің бар қола десең қолаң бар ал не керек алла тағалам бізге бәрін үйіп төгіп берген бірақ қазақты ішін тар қылып жасаған екен ішін тар қылып қазаққа бір кемшілік берген екен алла тағалам сол міне іші тар қазақ бір бірін көре алмайды бір бірін соттап жатыр бір бірін жамандап жатыр ә, э, осылай міне көрдің бе назарбаев не істеп кетті иә жанболат мамай әні түрмеде отыр жанболат мамай негізі күшті жігіт назарбаевтың артын ашқан жігіт ал енді арман шораевқа не істеп жатыр енді анау ертісбаевқа сөйледің деп баяғыда сондай бір біріне қарсы келген қазақтарды билер шешуші еді мына сотқа жеткізбей қазір ондай билер жоқ қазір ондай билер қайдан болады орыстар бәрін 70 жыл оларды арақпен улап тастаса қайдан болады қазақ ақсақал қайдан болады би қайдан болады ақылдылар қайдан болады данышпандар қайдан болады ә міне жоғарыда біз депутат деген ағаларымыздың өзі не істеп отыр аманат артыңның бәрі жаманат деп міне аманат келді анау ассамблея қазақстан деген нәрсені алып тастау керек ол вообще керек жоқ нәрсе ол назарбаевтың әтейі құрған жүйесі ол жүйе білесің ба қандай жүйе біздің қазақ тілге қарсы жүйе міне латын деді онда да ол латынсыз да оңбай келе жатқан қазақ тілін латынмен улап тастады қазір иә біз жаман нәрсені қағып аламыз ғой қазір біз қазақ деген сөзді жаза алмай жүрміз латынмен жазып қойдық қазір барлық жерге иә латынменен орыс тілі ағылшын тілі міне қазір сайрап тұрған қазақстанда ал енді мынау сәлім ағамыз сияқты ә, сондай қазағым деген жігіттер бар анау сапарбаев бар сапарбаев емес ә, қазір асылбек әр қазағым бай болсын деген бір қазақ бар міне көрдің бе сондай арамызда қазақтар бар жігіттер бар әйтпесе бір кезінде министр болып еді үңгірден шыққан қазақтар деп одан кейін тағы бір қазақ шығып еді ойбай мына ә, интернет жүйесін бәрін орысқа берейік деп міне сондай қазақтар толып жатыр сонда мына мақал келеді екен іштен шыққан жау жаман деген мынау абзал абзал мырза абзал інім ә, сен блогер болсаң мына нәрсенің бәрін көтеріп жүру керек қой байқоңырды алу керек қазақстан өзіне ә, одан кейін шекараны шегелеу керек павлодарды сарыарқа деп ауыстыру керек петропавлды қызылжар деп ауыстыру керек міне осыған атсалыс ә, э, одан кейін мынау жекеменшік дегеннің көзін құрту керек бәрін мемлекетке тапсыру керек ол бір адамның қолында болу керек кімнің қолында болу керек ол президенттің қолында болу керек президенттің өзі басқару керек бәрін түгел ешқандай шетел де жоқ ешқандай жекеменшік те жоқ тендер де жоқ міне біз осы нәрсені қолға алсақ анау баяғы мәшһүр жүсіп атамның қой үстіне бозторғай жұмыртқалады деген заман қазақтың басына келеді егер біз осының бәрін істейтін болсақ ал бұның бәрін істемесек сол баяғы жартас сол жартас неге өйткені мына жекеменшіктер қазір бәрін құртады жекеменшікке саған халық керек жоқ жекеменшік ол өз басын ойлайды қара басын ойлайды сөйтеді дағы де қарапайым халықтар оңбайды өткенде мен саған видеосын жібердім анау үлкен бір алатаудың басынан келіп арық болып су қазір су алып қалған өйткені оны бір мырза сатып алған сөйткенде халыққа содан ақша жасап отыр ақырын жіберіп қояды екен ол су айдалаға ағып жатыр әне көрдің бе қазір қазақтар жоқтан ақша жасайтын шығарып алды міне абзал сен мына менің сөзімді жіберсең жібер халыққа естісін естісін халық Әй бұл енді аманат енді мектепке қол сұққаннан кейін болды ғой аманаттан ешқандай жақсылық жоқ аманат анау ә, ұрлап тығып айдақтап ол сайлауға түскен ол сайлау емес қой ол біз әлі қазақ болғалы біз өзіміз президент сайладық па сайлаған жоқпыз ә, депутаттарды сайладық па сайлаған жоқпыз біз ешкімді сайлап жүрген жоқпыз ғой біз бәрін қолдан жасап жатыр ғой міне бауырым иә мына ораза айында аузын берік кет. сол мынау боқтап сөйлемейік ә, даттап сөйлемейік мәдениетті сөйлейік деп осы мәдениетті сөйлеп отырмыз мен ана ринат бауырыма риза болушы едім тура айтқан кезде мына жүректі жылатып айтушы еді мен ана журналист ініме риза болушы едім ей мынау жемқордың бәрін мен қазір алдыма сап айдаймын деп хабарын көрген кезде риза болушы едім енді аманаттан көргеннен кейін жүрегіме су сепкендей болды солай бауырым алла қаласа ә, астанада кездесетін болсақ бізге сәлім ағам бар <coughs> ә, арман шорай бінім бар сен барсың осындай мен қазақтың баласымын мен намысшылмын намысты қолдан бермеймін деген жігіттер бізге теледидардан сөйлеу керек көпшілік естісін көпшілік тыңдасын бізді көрдің ба абзал інім міне бізге бірлік керек бірлік бар жерде тірлік керек міне осыны ұмытпайық біз намысшыл болайық біз намысты қолдан бермейік мынау мен саған айтарым тағы да абзал сен бәріне жарияға жар сал мына гимн айтқан кезде жүрек тұстамау керек мына ел әнұранды айтқан кезде жүрек ұстап тұрып айтпау керек кеудеге қолды қойып тұрып айтпау керек ол деген өте жаман нәрсе ол назарбаевтың қылығы патриот бол дегеннің бәрі мына